大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语，讲做人道理。第十一讲要讲些什么呢？不要假厉害。 不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的骸骨。偶尔有些时候，我们会听人家说“厉害就好”，但你不要假厉害。那他是什么意思呢？那就是说，其实你厉害，你是有一点聪明的啊，所以你厉害就好。 但是你不要假厉害，也就是说你不要过头。那我们是上帝所创造之物嘛？所以上帝有赋予我们有这个理性的这个思维，然后我们可以有做事情的一些的推理啊、分析，然后我们也有一些的办事能力，我们可以做计划，然后我们可以处理事情啊。那帮助是我们在我们的生活啊，在我们的各方面的需要，我们都会。 能够有这样的一个能力，能够啊去做我们生活所需要的各方面的事。但是我们毕竟我们要自己承认吗？我们是受造之物嘛，所以我们是有限的人，所以我们不能预知未来要发生什么事情。那我们也不知道我们所生活所遇到的事情，全面的事情的来龙去脉。我们虽然是说，哎呀，好像我懂，但是。 没有一个人对一件事情的来龙去脉完全懂的，你不可能搭一辆巴士，你只说哦，这辆巴士哦是怎么样生产的，这个巴士谁是司机，这巴士是几点出厂啊，这个巴士啊是怎么样怎么样，你也不懂。 就算你说我要看医生啊，啊，我我我我就找这个网网络上这个呃医生的这名字是什么，然后你可以找得到他，你也知道他一些的资格，但是其实他还有很多很多的事情关于这个医生的事你也不懂吧？所以你要去呃去食物中心，你要试啊你的午餐晚餐的时候，呃说实在的，你真的是把全部的东西都查出哇，他的这个呃汤头是怎么煮的啊？他是在 呃，哪里买这个呃菜的？哪哪里去买这个呃肉的？你你也不可能完全都知。所以人生里面有很多的事情，预知未来你不行啊，全面知道你也不行。所以我们必须要承认，就是说，其实我们都是有一个有限的人来的。有些时候，我们真的是会有呃不足的地方，然后甚至我们会有失误的地方啊。 毕竟我们是人嘛，这是非常的肯定的。但是呢，假如说今天你要让你的人生哦做对的事，走对的路，那你真的是要按圣经所说，你不要自以为是说哦，我有教育了，我有办事能力，我有经验丰富啦，我认识很多人了。然后哇，我很厉害，很聪明的啊！不要，不要这样的自以为自己聪明，或者自己是自以为很有智慧，过于别人。 不要，你如果要走对的路啊，做对的事，你一定要做到一件事，就是你要敬畏耶和华。如果你敬畏耶和华，你就是越亲近上帝，越亲近上帝，你就越明白上帝，越明白上帝的话，你就能够感受得到上帝的带领你，你就明白上帝在你人生里面。 各方面的这个旨意和带领是如何的。所以，毕竟的话，你敬畏耶和华，你远离恶事，没有讨上帝啊不喜悦的事情的，上帝一定哈会祝福着你啊，一定会赐给你健健康康。所以我们祈求主帮助着我们，我们要记得厉害就好，不要假厉害。我们一起祷告，天赋上帝啊！ 我们都是有限的人，我们是被主你所创造的。虽然我们是有本事，我们有智慧，我们也有能力，但是主啊，我们毕竟非常的有限，我们不能预知我们的未来，我们也不能全面知道事情。但我们知道神你是伟大的，这一切你。 都是知道的，因为你是全知的神，所以我们敬畏依靠着你，我们就会明白你对我们的心意，我们也知道怎么去走我们人生的道路。我们祈求主帮助我们，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。 请代为转发，让更多的人能够得到福音的好处。我希望你们能够在这个 YouTube 啊写一些的所谓的 comment，给一些意见，点点赞啊，给鼓励啊。周一周三周五再见，耶稣爱你，上帝祝福你。